Cada any, el Centre de Recuperació rep desenes d'animals que necessiten la nostra assistència per recuperar-se i tornar a la llibertat. Ajuda'ns tu també a que això sigui una realitat per la fauna silvestre de Menorca. Apadrina un metre quadrat de l'Hospital d'Animals del GOP. Regala vida.